ನಮಸ್ಕಾರ ನೀವು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ ಜೈ ಹನುಮನ್ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ ಈ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸೋದೇನೆಂದರೆ ಯಾವ ಥರ ನಾವು ಇಮೇಲ್ ಐ ಡಿ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡೋದಂತ ತಿಳಿಸ್ತೀನಿ ಅದಕ್ಕೆ ಮುಂಚೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಆಗಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಕೆಳಗಿರುವ ರೆಡ್ ಬಟನ್ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಆಗಿ ಹಾಗೆ ಬೆಲ್ಲೈಕನ್ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ ಹಾಲ್ ಅಂದ್ಕೊಡಿ ನಾನು ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಾಡೋ ವೀಡಿಯೋಸ್ ಮೊದಲು ನಿಮಗೆ ಬಂದು ತಲುಪುತ್ತೆ ಲೈಕ್ ಮಾಡೋದು ಮಾತ್ರ ಬ ಮರಿಬೇಡಿ ಬನ್ನಿ ವೀಡಿಯೋ ಶುರು ಮಾಡೋಣ ಸ್ಕಿಪ್ ಮಾಡದೆ ನೋಡಿ ಅರ್ಥ ಆಗುತ್ತೆ ಬನ್ನಿ ವೀಡಿಯೋ ಶುರು ಮಾಡೋಣ ಓಕೆ ಗಾಯಸ್ ನಿಮ್ಮ ಬಳಿ ಆಲ್ರೆಡಿ ಇಮೇಲ್ ಐ ಡಿ ಇದ್ದರೆ ಅದೇ ಗೊತ್ತಿಲ್ದಿರ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿರ್ತೀರಿ ಆದರೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಅಂದವ್ರು ಮಾತ್ರ ಈ ವಿಡಿಯೋ ನೋಡಿ ಮೊದಲು ಸೆಟ್ಟಿಂಗ್ಸ್ ಓಪನ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಸೆಟ್ಟಿಂಗ್ಸ್ ಓಪನ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ನೆಕ್ಸ್ಟು ಇಲ್ಲಿ ಅಕೌಂಟ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸೈಟ್ ಅಂತ ಐತಲ್ಲ ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ ಮಾಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಹ್ಯಾಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಅಕೌಂಟ್ ಮೇಲೆ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ ಇಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಗೂಗಲ್ ಅಂತ ಇದೆಯಲ್ಲ ಆ ಗೂಗಲ್ ಮೇಲೆ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ ಈ ಥರ ಎಂಟರ್ಪ್ರೈಸ್ ಬರುತ್ತೆ ಇದು ಪಸ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಟೈಮ್ ನಾನು ಇಮೇಲ್ ಐ ಡಿ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಅದರಿಂದ ಈ ಥರ ಪಾಸ್ವರ್ಡ್ ಕೇಳುತ್ತೆ ನೆಕ್ಸ್ಟು ಈ ಥರ ಇಂಟರ್ಫೇಸ್ ಬರುತ್ತೆ ನೀವೇನು ಮಾಡಬೇಕಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಅಕೌಂಟ್ ಅಂತ ಐತಲ್ಲ ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ ಇಲ್ಲಿ myself to manage my business ನಿಮ್ಮ ನಿಮಗೋಸ್ಕರ ಬೇಕಂದರೆ ಫಾರ್ ಮೈ ಸೆಲ್ಫ್ ಅಂದರೆ ಬಿಸ್ನೆಸ್ಗೋಸ್ಕರ ಏನಾನ ಅಕೌಂಟ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡೋಂಗಿದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಟು ಮ್ಯಾನೇಜ್ ಮೈ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಮೇಲೆ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ ನೀವು ಇವಾಗ ಫಾರ್ ಮೈ ಸೆಲ್ಫ್ ಇದ್ರ ಮೇಲೆ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ ನೇಮ್ ಆಗಬೇಕು ಫಸ್ಟ್ ನೇಮ್ ಬಂದು ಪ್ರಶಾಂತ್ ಕುಮಾರ್ ಅಂತಿದ್ರೆ ಅದರ ಅದರಲ್ಲಿ ಪ್ರಶಾಂತ್ ಅನ್ನೋದು ಫಸ್ಟ್ ನೇಮ್ ಬಾ ಫಸ್ಟ್ ನೇಮ್ ಆಗುತ್ತೆ ಲಾಸ್ಟ್ ನೇಮ್ ಬಂದು ಕುಮಾರ್ ಆಗುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಾಂದರೆ ನಿಮ್ಗೆ ನಿಮ್ಮ ಹೆಸರೇ ಡಬಲ್ ಸರಿ ಹಾಕಿದ್ರೆ ಅದು ಆಗುತ್ತೆ ಫಸ್ಟ್ ನೇಮ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ನೇಮ್ ನೋಡಿ ಈ ಥರ ನನ್ನ ಹೆಸರು ಮುನಿರಾಜ್ ಅಂತ ನೋಡಿ ಆಗಿದ್ದೀನಿ ಫಸ್ಟ್ ನೇಮ್ ಬಂದು ಮುನಿರಾಜನ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಲಾಸ್ಟ್ ನೇಮ್ ಬಂದು ಮುನಿರಾಜನ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕೊಡಿ ನೆಕ್ಸ್ಟು ನಿಮ್ಮ ಡೇಟ್ ಆಫ್ ಬರ್ತ್ ಮಂತ್ ನಂದು ಬಂದು ಮೇ ಮಂತು ಡೇ ಬಂದು ಟೆನ್ನು ಟೂ ತೌಸಂಡ್ ಜೆಂಡರ್ ಬಂದು ಫೀಮೇಲ್ ಹಾಕಿಬಿಡಿ ಮೇಲ್ ಹಾಕಿ ಮೇಲ್ ಮೇಲೆ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅಂತ ಕೊಡಿ ನೆಕ್ಸ್ಟು ನಿಮಗೆ ಈ ಥರ ಅದೇ ಗೂಗಲ್ ಅವರೇ ನಿಮಗೆ ಇಮೇಲ್ ಬೇಕಾದರೆ ಈ ಥರ ಕೊಡ್ತಾರೆ ನಿಮ್ಗೆ ನಿಮಗೆ ಅದೇ ಇರಲಿ ಅಂದರೆ ಅದರ ಮೇಲೆ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅಂದ್ಕೊಡಿ ಇಲ್ಲ ನಾವು ಓನಾಗಿ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂದರೆ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮೇಲೆ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ ನಾನು ಇಮೇಲ್ ಐ ಡಿ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ದೀನಿ Muniraju two six three four at Gmail dot com click ಮಾಡಿ ಆ ಥರ ಫಸ್ಟು ನೇಮ್ ಹಾಕ್ಬಿಟ್ಟು ನೆಕ್ಸ್ಟು ನಂಬರ್ ನಾಲ್ಕು ನಂಬರ್ ಹಾಕಿದ್ರೆ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಪಾಸ್ವರ್ಡ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಪಾಸ್ವರ್ಡ್ ಬಂದು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮೇಲೆ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ ಅಷ್ಟೇ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಆಗೋಯಿತು ಇಲ್ಲಿ ಎಸ್ ಮೇಲೆ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮೇಲೆ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ ಅಷ್ಟೇ ಆಗೋಯ್ತು ಐ ಎಗ್ರಿ ಮೇಲೆ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ ಆಯಿತು ಗೂಗಲ್ ಅಕೌಂಟ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಆಗೋಯ್ತು ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ನೋಡಿ ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿದೆ ಇದೆ ಗೂಗಲ್ ಅಕೌಂಟು ಓಕೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಇದು ಇಮೇಲ್ ಐ ಡಿ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡುವಾಗ ಪಾಸ್ವರ್ಡ್ ಮಾತ್ರ ಮರಿಬೇಡಿ ಪಾಸ್ವರ್ಡ್ ಗ್ಯಾಪ್ ಇಕ್ಕಳಿ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಫಾರ್ ವಾಚಿಂಗ್ ಲೈಕ್ ಮಾಡೋದು ಮಾತ್ರ ಮರಿಬೇಡಿ ಜೈ ಹಿಂದ್ ಒಂದೇ ಮಾತ್ರ ಬಾಯ್ ಸಿ ಸೂನ್